Thank you. دافع دكي جيوش بحصونا يا حرس يا جيشي الامني اللي تسهرون بحماية دولة الدين وتحرون موقع صدى نجد